katonda tutase ayi yensu mwana wa katonda omulamu otubeera otutase kubanga kati eggwanga lifuuse ekitambali enaale mugweyeaaga transforms each self at maturity mm. into aka, akazu mm. ngeegudde ijana ku ijana eh, nti kakati begenda okuleeta bonna mm. bebagula sente tukugamba nti munsi temuliimu katonda bweyakola omutima gw'omuntu omuzungu tannakolayo kikulaga muntu hmm. ebintu ebikyusa omuntu sente politics ne femu hmm. ne power masgetnewalis hmm. omwenge tegwonoona muntu tebakulimba omwenge gwonoona omuntu nga yayononeka dda okwononeka atya anti kakati omusajja bayinza okumugoba ku mulimu n'abaayido na what is can he do anyumwenge nadda mchalo mm. wala jikati uruzungu wala jiyalu ogera mm. wabata tani wala jikati wala jikati ya mnyara kuruzungu msitu ya sobako mm. ndi ya sumo inga tunazi jamu na afu nye mpale hivikiri nabidayo kati uyaba ya yono onekada saikole jomwenge sigwe kumono na emotoka emo, amafuta sige katumeze emotoka kakati mm. bano bale uoza do you believe kamba buli ya <coughs> baba kwa levi ntuwewe obate yaleeta yagubakako ngenga amutya muyigirize naleeta gulesi ibingira gulesi ibingira yali yegase nabemengo okumuwamba mm. did he have time to examine, to examine gulesi ibingira gulesi ibingira bwamujjawo naleeta onama felix onama mm. yerasi secretary general of upc onama konaivod onama, onama konaivod wizobamin nibajjako obati museveni twagenda fenna abasteta usanadira omuvuka bamwita longa nabaga nti mwemusigale emaaomewo eh, mumbuulire lwaki tebagenda kulonda mbabazi nibaga nti embabazi tabeerawo pulezidenti nabagaba nee temuzijako mbabazi mbabazi ze pulezidensi omateriyo naye ekifo kyemubadde mugamba genda muwa ekifo ekimubeeza wano kampeeni ngefe ohu waite emyezi emeka mbabazi namugaba nti awo sana oveeko andi kasiyamu chengu kaa shirishimu mm kasiyamu na gani maindi yomu ntuteli aji mani umukazi atababu bayombe la koku kukwone wabalaba nga bimisa singatu zae chifana inga bali umawa wamune keji kanina wano bimule ita with money bayala but after coming to achieving mm. ebi intu wane bafuna center wane bakolachi they will change look what your house girl abusikala ajja ng'ali kundi hambo hmm. mwyina nomuta nemmere nemuwerako eri abaliditakuratethats why me mumwogera mbu abaala bwe batulugunya abaana bab obanga gwekweyogera naye olulimi omutulugunya hmm. kawusikala nokafuula kalala nga kote mulya nakotekaganda oli muganda oyagalayo omuganda agende mubuwalabunaye kakawalakatunulie kasitadinge nti kasitakanyirira hausikala anyirira mumaka amaavu hausikala anyirira okusinga omukazi wawaka yeta manyo ba mulide kaunga nti wali sente mami kye yayagadde landlord waja baliwa omukazi yakoga bwolaba nga famire talina sente mm. tunolya ku house gal yo kapa yewaka eba yaddukadde yo tekumira baavu tegumira baavu kapa yo tekuma eba yaddukadde mm. kapa kasamutandiko girisi ntulabisibwa <laughs> era bawamulyakati house gal oyo mm. agenda againinga mpola nti atandika kuluza abalenzi omukwana n'abaagala okumubba kubanga baagala poaching nabo ne bajja kati atandika nka bwomugamba takyayogera why the situation of vulnerability agivuddemu wenao naabamugamba jo yebakuwa sente mmeka bamasemyezekanga tebakusasula kati fe zetujja zisasula kozinajagenda yewamu kati the moment do you believe nti kiruba yagenda okuleeta mwana wasa amusikire badokita bamugamba nti agenda kufa mu myaka ebiri chiruba mwana wasa yafira miaka msambu why mm. chiruba failed to understand to the, the doctors based their judgment their prediction onu embera mwoli nedda yenga mm. yeye gulire dagala immediately mwana wasa became president mm. ya leta wana corruption crusade mm. na, na jisa yone yegundi bale tamukoti ya e container ya underwear biri tiza chiruba president ya damu underwear abandibaganti oh ainachi pajama eh, eh, pajama eh, ina kote ina biri endumiliranya wy golowooza nti dos santos ono gwe yataddeko amuddusa emisinde hmm. eh, teyatula wansi naga nti ana nasikira hmm. eh? enjawulo yabwe kibalwanidde mukazi dos santos noona aliko lwaki salivakir mu gavumenti ye temuli mutandi waggalanga ebyo notuuza conference nokolaki hmm. abantu balowooza nti nfuna sente mwetebalowooza isud hmm. hmm. naye kati president nabawulidde ku zoomu nga boogera ti president alagedde 20 billion zabamawulire 20 billion banazituleetera abatuula wansi nibagaa nti 15 tuzibbaku sula mbaya yobuli wa mabau eh, eh, president sula mbaya na ulukuda president linda katuna yoli inga mbungu na kamesa akataka sula mbaya kati atoyo mpia mfellowship sula mbaya mwari mwari mwari sente sula mbaya mwari mwari ye noru kume mawuri la aruba ya be ye uri wa mungu na sura mbaya kati sura mbaya kati kufira wangu sura mbaya kati kujira benu ee eh. andi president ya baka anti nkufira tisa ati bichibi oyu msaidi ya badabi ambalanga timubana kukunde kati njagala wabeewazikuba muyingize kabuli munaku satu wabeewazikuba eyeyita owamanyi suula mbaya azireete bagambye kumi netaano bazibirawo bagenda kuŋambanga ŋŋende ku tv ezaabwe pasedi himu addeyo negyeyali mi nebagamba nti okudde wasenyo nga ngekitange gyasabira taatawo yafa eh. kati kitegeze kisoboka Peter I'm not going to participate in any t any new television station, except if it's mine. This is a this is a lot of kugenda ku radio. Move on, take the move on, see vision. Sula ambaya. Uyo msaja bajire ya gamba. <clears throat> bajire ya ni? PS wa, wa ICT. 6.3 billion za mm. maulire. Mm. Na kuwa kulana. Waiso bajire. Nti wachiri buli muntu ye na buli. Vincent bajire. Efu na hiyo dola lukumi. ze millioni za dola mmeka zino ze millioni za uganda sasa ambayo yaja na ziola millioni za uganda nganya sura ambayo ya ziola mwafu na kusendi search and search yani yali ya sendi ngera tu bidamu mwenda bila sura ambayo ya never ne mwenzirukira sura ambayo bulijo mfellowship mwali oba nyuri hey. bulijo mwali baba ita bageti gani bagenti for us we are which men get uh, ah, getting quarters waya za aluminium za miaka isatu nyumba zija kuwata umuliru tamari mba mafia batuliko bimu nagati baga kuteka bantu kuseki hey. baga lukula binobyo na uh, kakati tulimu baru kwa hako mime chiyagambi kwa uju umusiru hmm. watambula na umutu yego tamari tofumamu kubanga kawujirea zimu na yugira vya bada yugira mstikansu umeme has halted the, the, the distribution of cheap power to the population mbu chijire mchisele chimu chitutu wa wandike balu wangana banu mwebali edaba bemu sepe na hiru endikera kumachane nkupa vidi yezo nga mwimuli mutude kupaka kati eyo vidi kubadukuta tibasobola dika nutikirumi babata abandu babata baja kola yenso vye mu eji nze nsasira anti simanyo bazimanyi domuli rogu nukwaka bama njide kuchabizimu bateyo mpoku basobola ambaye abo bategere nti ensi ebamanyi olabe ku woteri obukwata omuliro it would be in their interest to, to, to ensure harmony in uganda mweyayita abakikuyina ababuuza nti mwagala okwokya kenya ebizimbe byammwe bitambula ntefe abakalenjini nga twakedde zikuba tulina bakazinizi baffe e southern sudan registrabe mweye mwava ye sudan yabayita abakikuyina baga nti mwagala okulwanyisa gavumenti naye ekintu kyembabuuza ente ziri mobile ebizimbe mu nairobi biri mobile ente zijakutambula zigende era kakati nga bwolaba nti akavuyo akali mugundi mu akedis mm. mulinde amasomero gaddemu abakedi babaga tibajja kukola tibalina sente kati esomero nolyingiramu nga talina sente mm. omwana wa nalya bajaate mm. kinakola kitegeeza in schools to be wase twagendi gyokola mm. owalaze mpaka bakukkirize okolere bwerere mm. will you do it the same at, at, at, in schools mm. will they allow you nti omwana wo talina mmere fe tetulina mmere tumaze ebbanga tetukola mm. which means schools are going to be burnt okujjaku nga gavumenti erinawo nga bwe mbagamba nti ebyo byangu bano abasajja mubasinywa interest rate oba president sente zeyataddemu udb bazibbe afune zisentrale zani ezikyaliwo to negotiate with the bank of uganda basalire gundi zina amagezi kuba nono owa ekizimbe naye muyalanga mu mumukolere bwere naye ekizimbe kiba kitwale tumukunde yasisinkanye besige ekyo kyangu nnyo hmm. intention yonna nabaga ntumukunde besige wanted to hand over to tumukunde bashareholders be fdc tebasobola kukiriza nani westana hmm. kukwata kibiina ekyo lukwagananya kimu fdc ee eh, aa lukwagwa bamwagala bakulingire kampala kampalakyakuyikamu abantu kampala kandi kawunta bundi bobi wayini hmm. ate bobi wayiniyika mu kibuga ayiikamu atya nga bamuwangudde ati mwe mumuwaga era kati ogenda kulaba nti kusasira aliruddawo sajja nakuba bawukulu bonna n'abateeka wali nga mumuwaga nimbaga nti kusaasira bo bonna abalinga gomesi mm. gyojje ku mukazi owakabina mm. uno omwana takuba bwati mm. tamanyi gdp kamukubye kano kantu eyapusikakozekira kuba ekibiina kakiduseemu mm. kabe nti aisolate myandisi so therefo leta pulezidenti yayingira mu kibuga ne sente nenakyobe Mm. nomuvuka gwe bayita kisanje nebagabira abantu sente kisanje wemundu yamusanga wuwe va mu sente kakati oba pulezidenti abawadde abantu bakole teri muntu ava ku mudaala agenda kwekalakasa ekyo temukiriyo naddala mu biseera bino abantu nga baavu ne sente nemuzibba ez'emidaala nemutawanya owino nemutawanya taxipark what are you fighting for kiki kyemunoonya aniawaga bobi wine nkugambye bobi wine sikavenja bobiwaine bamafya bebamuwaga bobi wine baluuni giteekaku kakonzikonzi neyeyabika <laughs> ayinaki oluvanyuma ah, eh, eh, nti yali agala kutegeera kubanga ekibiina bakiraasinga nga bomwereketa komisioni bamaze okubabuulira ti muzeeyo akitegedde mwanguye kakati onankubira essimu ngaalowooza mm. nti ŋŋenda muga nti wayi ekibiina kyo nti kiyinza obutabeerawo nti ono yakitegedde aa nina bwenkoma njogere nabo wayi wayi nooti bobikulu nabaga nti bobikulu talinga kusaasira bobikulu ayina ekiwatula ekidandali kyabwe ye tayinza genda ensimbi ziwoome mm. ekidandali kyabwe kifa mm. bobikulu the way treat bobikulu is not the way treat kusaasira hazanaseti nti ekintu ekintu kyaffe ekya ekye si si kifinjiza mu short term politics nababuulira mm. eh, eh, you handle the two different mm. tamani nja kuza wali does lukwago have capacity eh, to to come come as we were was era lukwago bamukoledde so, so lukwago na yali mm. aba fellowship bagala mukoisa ina imu hali cfdc ah, ah, ah. lukwa bana basajja bonna mm. bali awo atali wabwe bamubetenta atali wabwe bamuwandika ko bubi look what monitor the way race about okumanya nabatidde luhindi yagenzeko ne ne ne, ne, ne mchala bagemere mu state house okuwayo hey. okuwayo report eh. eh. hey. mm. yageze naye abwe ndaba mutfare nyuwa nalinga aliko tujja kuchetegereza tujja kuchetegereza kati chiye chikoze mm. chifana nyimugezi luhindi atabadde mu state house afia zubiri bagemere mm. mm. nze manyi mayiga manyi midia mwanexi patondon six yeberese kumulamuzinekibanga kiri ekifaananyi kyekino luhindi rinotiko to state house naye luhindi yali wakakiiko kakatibamukubye ne bagamirire bwati nga sole bagifudde nti bawaddeyo ngolaba nga abatudde ruhindi nebagemere nga bawaayo wa president balinabamugemereyagenda nabo ruhindi teyaliyoaba patrick sekobazanyanyini ripoti ruhindi tasobola genderako teyali kwa kachiko ruhindi nga, nga komishona ruhimbi yomu ku bakomishona omusanvu omukyala bamukebere ebyo eryakulembera yaŋŋamba nti oyogeranga bitono lekangamu ensiisi byeziririra mutaka ee eh, kakati ya ruhindi lya ruhindi mkwano kwa ruhimbi tumanyi ganyi ee eh, nange mkwano kwa gwange nange ruhindi mkwano kwa <laughs> mukwano tumanyi ganyi njana njana mukubira kasimu wea weya enongosereza eh. wano wea enongo enongosereza has caused trouble nti gyemulaga wabi ekibiina mukisi hmm. the title of this book adjusting the trap enongosereza I have presented a number of innovations that NRM has implemented without any negative effect to the party. However, the new measures in NRM are different, are, are different given the current political landscape. Those, in, those who did mass communication are aware that we, we do have what is called unexpected results or reactions. For example, when a soccer player sends a pass uh, to his teammate and it is interpreted as resulting into a, a goal um, scored by he, their opponents, the results the result was unexpected. The intention of the player was not to give the pass to the opponent. ebyo mu mpiira bibaamu nokola back pass nga striker wabali gyali nga gwe defender nagogwamu nakuba akatimba oba tomuwadde pasi kuteeba e, e, oba tukisuubiralokat kenya immediately after independence kenya adopted multiparty system the then president jomo kenyatta was opposed to the system his argument was the same was um, same peddled by africans that multipartism breeds tribalism this is exaggerated uh, to dis this is exaggerated to dismiss the argument It only looks in countries like Ghana, it only works in countries like Ghana and Botswana where there is um, a dominant tribe. In the absence of a dominant tribe, where would uh, want to take exclusive rights to power? In case parties are formed along tribal lines, but they are not dominant tribes the parties will merge to form alliances uh, single party uh, tribe mm. Mm. nembaga nti eyargument yalikoze mu ghana 95 of the ghanians belong to one tribe mm. boswana 95 belong to boswanakabaka hmm, became president mm. wabakyagana bano bakatusemire masire nti ah, ah, hmm. tomaliti party yalikoze nyo mu africa era botswana kyewunyiza nyo okuba nti ono yazeeko yakyusa setting ekadde yona gyebadde batambulirako kyali bayambye nnyo hmm. if the basoka form a party and the baganda form their own party and banyankole form the and the bakiga it means none of them can produce a reader kubanga mm. katitegeze nti abasoga n'abanyankolo yeah. banabaganda bafuna yeah. okwegatta mm. yes. nebakola ekyoka eyagumenti yo yeah. Um, government, one, many African leaders are in coalition governments because they produce weak governments and operate on blackmail. However, with dominant tribes, divisions can, can arise depending on their geographical locations. For example, in the 90s, uh, the Hutus, a dominant tribe in Rwanda, were divided along the region uh, where the president came from. In Kenya, where two major political parties, the ruling KANU and the opposition KADU, um, which was an amalgamation of tribes. KANU was a, KANU was um, a big Kanu was for big tribes. And Kenyatta accused the opposition leader, uh, Ronald Ingala, of uh, tearing Kanu manifesto into pieces without reading it. Kenyatta, who took power at the advanced age of 75, decided to merge the two parties but left the, Ken left the Kenyan constitution open to multipartism The argument worked until 1983 when events changed uh, Kenya's political landscape fundamentally. President Moi uh, faced an aborted coup yaliwonge ogwo munana just a few days ago eh, yoyo Eh, eh, eh, flight captain flight private woyo bamitani era mwana mm. bwala gonde oli omusajja omuchi omuluo omujaluo era bwala bakudem <laughs> mm. okimanyi nti mukibiina kya kan mulukulu enda kyenana mwenda muyinga yagala okwegobaka abasajja bakadde yaleeta mulongolongo akalwako okusimba mugongo nga kano naye what happened abakadde beyagoba batandika okusuna kano mm. kakana nga bagiye abato beyaleeta be baluto babaitanga yusef okanu 1989 baluto somuwairas jirongo mm. luto uyo mudavadi namu obwavaisa bamulemerera mm. mugende musomede yanga tax mm. mutake mugende musome the rise of fascism in italy abavubuka abavubuka temuli kaddiwa what ideas do you have mubuvubuka bwamu eh the young taxi eh, namagezi getaga kula mubuvubuka bwoba oli musiru oliberwa otya mubukadde ojja kuwuta buusi oba mubaka tinga muli bavubuka tubakwase gwanga so, so okwewanira muvubuka eh, omuvubuka ze mu parliament namalamu emyaka etaano ne bamuwataamu endala nayena ekyo tebakitegeera tosobola kwogera ku kintu kye transition bano ebyabavubuka bebewanira ogera mubuvubuka mubulenge oguguba mubulenge abatalina birala byakuwa yefuiwayanga gofe beauty contest hmm. abavubuka bino ebyokumanira muvubuka omukuka nafutamana emirundi gwe tulina mustudio zemukyakala gonnaku olwaleero abalungi abatuwuliriza nsoma mu kitabo ki kino kyebayita justing the trap oba enongosereza um, agambibwa ati wano um, the panic moi move to change policies he changed the military structure command he appointed major general muhammad muhammad a somali kenyan extraction as his army commander some kamba and kikuyu uh, senior officers were purged and sent to prison. Moi made Kenya a de facto single party state with the intention to tame the opposition. Nobody could seek an election at a level without a Kanu card. This was contrary to what um, Mzee um, Kenyatta did. Moi did not amend the constitutional provisions that provided for the multi-party system. Kenyatta. He Kenyatta, oh, okay, Kenyatta maybe it should have been Kenyatta. He, however, um, he however ripped bitter, he ripped its bitter fruits when um, agitation for democratic space and reinstatement of multi-party intensified, Moi resorted to dictatorial methods. Many Kenyan politicians were detained while some were taken um, to the dreaded uh, committee prison. This created more trouble for Moi. The country was rocked by demonstrations and Kenya's image suffered a nosedive, especially in the international community. Moi was first reinstated by the party system babanna mukwanisa wabo bani bani abo bajja ne baleeta emitwe gyabo weyayanga weyayanga weyayanga mugende kale mugende mukole emizanyo gy'abaana abato mulenge ettaka mugende mulenge ettaka mm. eya nti abaana abato kye bakola mufumbire mubukebe eh. okwewanira mubwayanga bagende bakole ebyekito ogundi clinton yali wa myaka anamu etaano mm. ne bamubuuza nti omusajja gwovuganya naye makeni seneta makeni wa myaka nsanvu mm. mu etaano what is your comment on the age difference yabagamba what is important is not the age difference what is important which must take the concern of the americans is the the the the, the ideas we have to develop america do these have ideas bakwedde okuzimba unity ya polisi eriwa namuganza pesa iko wapi where the unit air police etya yeah. bamu okuziba ente za polisi minisitawabuze nti lwawulidde omulalu mirundi nga ayogera kuba katakyanyuma nga esi mutamiivu nti olina connection nokuzimba police unit nga mbuuzani mubuuze onaba namugwanyi namuganza mubuuze nti unit za polisi ziriwa baali balina kuzizimba watamali oba gye ziri gwe gyotamanyi nganza abo sibanenya omwana omuto bwatandika okwogera n'abantu abakulu ne bamuteeka mu nsonga z'abantu abakulu ne bamuwaga nti genda otukubire gundi ye gwensaasira nti bwe olumala okukozesa nekifeiri nga badduka n'engalabi zaabwe kuba tebalabwa bwe tebalabwa do you see these people obalabako babuuza akyenji bo kasa bawulire omukulu ng'atandisa okukumpulira nga kubabuuze musisi kasa musezi don't allow that woman to accompany me ngu alambula kampala nebaduka naye ono omulenzi ono oyo alemedde kusendeza covid bwatekayo abantu muwoterize yagula akatale akafuwano biriyoni bibiri munsanvu akafukano ngaolemeza akampala nogula akatale akafu nze singa ndi mirundi alina amagezi singa nakobekyadda akatale nalikokeza okumuyola batunda obuwoteri bwasasula akatale ako biriyoni bibiri munsanvu ebintu abantu babimanyi akatale kanakebiti nlaba kabanga linga agikanga baddeko oh, oh, oh. okubala nawulidde nti bannaabwe omukyayina yeesiize kiwi nadduka ne munaabwe omu bamugulidde enyumba ekongo kenya but congo is peaceful he live there he live lakzariasaife in congo kuba bamuddusa kati baali muse oyo amanye ebingi ku sente za education nabagamba nti olunaku lumwe lwebalibuuza education eyo fasedi alijegana nembaga nti boba nababbi olulaba fasedi bwali webabbira nda hafiiti baba manyi teri agenda boogerako zenga mbamayi tamali system za uganda zireka zikalikyenkugambye mm, okitegedde bakagroundnti musobola okukola ngamba abnrm nti kyemugambye kyemutandise okukola tekikola kakati nkugamba nti challenges ahead facing nrm mukulu okulonda kuno kwembagamba mm. nti kuno kuyimirire mm. kuyingiddemu sente mm. kakati mugenda kufuna bagenda kuwamba ekibiina kyammwe maafi eyagala kudomine lwaki lwaki abaagala ennyo okukolera obwerere katukubuuze hmm. singa mu kyaki muno muyimiramu abantu babiri omulala naaga nti bannange nze yesu ankoledde njagala ku mumfe ekyokukola yesu ankoledde nnyo mumusubira omusasula ate yesu wakoledde abazze kukola buweereza kwebasa yesu hmm, yesu ankoledde ekyemunyo hmm. nzize okukolera ekkanisa nga nebaza yesu ate mumusasula kubanga zekwebaza mukama hey. kati abaliza okukolera ekibiina why are they spending this money billions hmm. to travel every, every country badelegesi obasanga kugonde i think nze museveni nga bwemumanyi obuyeekera bwe yekwesa abateeka bwati ababuuza esente gye bazijja ayinza okubiyimiriza byonna nolaba abakaaba hmm, mafi yetaddemu sente neyezinga namala abiyimiriza olwaleero baba tibiyimirire olaba abataddemu sente bwebakaaba nga bamaze okuteekamu sente ate bano si bebakaaba bano baazi bataddemu buteesi how can you pay me money to become a stooge for your stooge mm. i cannot kubinyondo nikote mutu akamotoka kabwe nali nkokere wange wali onene ku zeyanditidde miliyoni kikumi okolekihundred million ndeeka ekintu kyesoogerako nemukaka temuyina kyemwafudde zo sente zamafiazo sente ziwunya olumafiya muddeyo ku besi mugambe nayogera noyo tuli agenda era bwe baddayo bagani tuli agenda mmeti mirundi naye abasirikale benalinina mweyo mm. enyumba gyetwasisinkana ku sande kumaca abasirikale benalinina obamanyi obungi nanyina enyumba nasooka munga ntuseke tulambula enyumba yonna nga abasirikale benina obungi obamanyi enyumba yali ani wapangisa apangise njagala ah, ah, hmm. bafunamu information era mu beesi yaddayo nanyumya nga muwulira nti abutoke tetutamala emirundi as demanded the money nti no thats very good tuli agenda metimi ali morning on sunday mu nyumba y'omuntu ofulumyamu abaana naye sebo gali makate galimu muntu wabiru wendo mina maka gatali mbani kati wote hizo nabazi dosemu mm. baga mbwebiuma na, na, na baga inga emini pasha nengagi ah wote hizo abantu wa jazi dukamu kakati nichigamba this man you see it seems if when we have making love with our wives atulava iturumba lava kati mm. mwende monsuku kati muduke mayumba gamba wabagamba wafumenga basiri I know you bagged my house come and open you bagged my house please come and help me come and help me obanga nze nekibaginga nkola mu masanyalaze nkolawa kati kwereeta ekyuma ekibagi kyobulabaze mbabuulire abasawo abaganda sikyabanenya lwaki bababba abasajja abaasoma satellite yebalemi okutegeera bwe tulaga wonna hmm. kati bagambye woteri zonna mwe tubadde tutuula tuziddukemu n'amayumba gaffe tugaddukemu kati meeting kuziteseza ku zoomu ne zoomu yagikutte kakati aha national park kakati ate national park kyangu nnyo njawula ebisolo kakati bwe babateesa tebakuba music bakuba music batekako amawulire goluganda nga kogera batekako ki mbu eh, ekiuma ekyange ekisunsula noise eh, ekiuma kyange kikugamba with noise dino nikikiri yalinga ntolaga omuntu ankubira esimu bagenda nebakuba esimu nga bafanana bobi waini obandi naye nze ekima kyange kimanya amaloboozi kigamba no oja kuba esimu si oyo simu seven kyala omu yagenda najja nangamba wamaanyi nnyo mumaje nkwetaaga embuya waliwo kyenkwagalira nemugatereka naawe abakyala bamanyi mumaje bali babalavu babyogerera embuya mu balakisi eh, yali akwagaza byalavu anti nze nga mujereka eh. nina message from the president nemugamba nti aa ah, ah, weekend esimu ziba za laavu kati laavu laavu ate bya laavu tubyogerera ekigambo balakisi kitegeeza force kakatiwaliomwejjakoaliomunyiizaubantu pulezidenti batumanze enjogere nabo nga toliimu maama nga toliimu yawandikidde gwe ebbaluwa tebagibye ah, ah. ebbaluwa agifuyatuusese bwebagiwandudde ebbaluwa yatuuse bulungi era abenalemu nabatwalidde obutabo e, e, mobilize akasamba nanziramu bubi ate nze nange ndi mukambwe kati nabututte eri ku national gundi ofiisi ya pulezidenti yanason eyekyambogo e gye nabututte Matia Kasamba ya kusemu vi? Imani eh, e, eh, pia direka kubanga mtumani wange yampe simu ya Kasamba. Mm. Numula na zini. Oh, uge kusimu? Mm. Ngalinga ganta nitamenye na kumanyi. Oh, oh, oh, Matia Kasamba. Matia Kasamba tenza patakumani. Siwa wa mweyo. Siwa chutira siwa rakai. unerekereko nze kubanja kati matia kubanga ne kusasula sente zange za matia gwado bagamba ki owado okola ko zili okola ko zili pare mm bawi bagabira abantu babo bategere situation because the man says mm. if this man told you mm. the interview but then the following na ye ne sanju ye wange dikechita bimyaka bisatu mwa tano mm. abamerika bakakyusa mu nsanvu musanvu nga babakubye vietnam mm. nebaga singa twakasomamu singa kana katabo bakasomamu tebalize mu bino akathe art of war yeah. okay. kawakanu uh, ah, oh, mbadenzo yeah. gamba kali akasunzu yeah. aka art of war um, wanu yagala nsomewa gundi challenges challenges ahead yeah. of facing NRM yeah. in 20 in 2009 while addressing cadres um, at Changkwanzi Leadership Institute President Museveni announced systems announced seven directives that would govern the NRM party primaries he explained that he had been um, um, he had he had been soft on independence because they defend uh, themselves, saying primaries involve a lot of rigging. He issued guidelines to govern the 20, 2011 um, elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented and the challenges persist to date. He directed as follows. Number one, registration of all NRM supporters in all villages. Number two, make announcements for such registrations in time to enable every member to register, um, to, all members of the NRM to register. Number three, in order to have uh, that information to reach everyone, he suggested the local communication fora or channels, including rural radio stations um, that reach audiences at the grassroots. Number four, NRM should not support candidates against other leaders, NRM, NRM, leaders. NRM leaders against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished. Number five, elections should be held in the most transparent manner. Number six, a yellow book containing names of all registered